وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Masyarakat muslimin wa muslimat Ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimahumullah ta'ala jami'an Alhamdulillah Kembali kita senantiasa menjadikan puji syukur semata kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah berikan kepada kita berbagai curahan dan sayangnya Dengan segala nikmat keimanan Nikmat kesempatan dan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pembahasan yang telah kita amalkan bersama dari sholat berjamaah dan pengembangan yang lainnya berupa majelis ilmu. dan rangka kita mempelajari dalam Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu nikmat yang besar jika kita diberikan anugerah berupa ilmu pengetahuan yang dengannya kita mengenal kewajiban di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kewajiban kita mengenal la ilaha illallah mengenal bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu nikmat yang paling utama yang Allah berikan. Sebagaimana telah kita sebutkan dari perkataan Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala <clears throat> kata beliau ma an amallahu alal ibadi ni'matan afdala min an 'arrafahum la ilaha illallah tidak ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba melebihi daripada nikmat Allah membuat dia mengenal la ilaha illallah ini asar Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Bayhaqi rahimahullah. Nam, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari dari beberapa perkara-perkara terkait dengan ilmu akan la ilaha illallah ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang sangat penting yaitu pembahasan syurutu la ilaha illallah syarat-syarat dari la ilaha illallah. Iya. Berkata penulis Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala wa amma syurutu la ilaha illallah adapun syarat-syarat la ilaha illallah fahiya yaitu al ilmu al munafi lil jahli yang pertama adalah ilmu yang menafikan atau meniadakan al-jahal, kejahilan. Yang kedua, wal yaqinu al-munafi lisyakki. Syarat kedua, keyakinan yang menafikan atau meniadakan syak. Apa syak? Keraguan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal ikhlasu al-munafi lisyirki. Syarat yang ketiga adalah keikhlasan yang menafikan atau meniadakan syirik, kesyirikan. Yang keempat, wasidqu al-munafi lil kadhib. Yang keempat, kejujuran yang menafikan al-kadzib, kedustaan. Ya, jadi setiap syarat punya lawan. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada lawannya. Pertama tadi ilmu menafikan kebodohan, kejahilan. Kita harus berilmu tentang la ilaha illallah, enggak boleh jahil. Tak boleh bodoh tentang la ilaha illallah. Harus berilmu. Ya kan? Yang kedua, keyakinan. Harus yakin di atas la ilaha illallah. Tidak boleh ragu. Dia harus menafikan keraguan. Kebimbangan dalam berla ilaha illallah. Jangan-jangan masih ada ilah selain Allah ya. Nah, itu ragu. Tak boleh. Harus dinafikan. Yang ketiga, keikhlasan. Keikhlasan. Dia harus ikhlas dalam menerima berla ilaha illallah dan dia harus menafikan apa? kesyirikan. Lawan dari keikhlasan kesyirikan. Yang keempat kejujuran. Yang harus dinafikan dari kejujuran adalah kedustaan. Iya. Yang kelima sekarang wal mahabbah kecintaan Kecintaan di atas la ilaha illallah yang menafikan al-bughd kebencian. Yang ketujuh, yang keenam wal inqiyadu al-munafi litarki. Yang keenam ketundukan ketundukan yang menafikan meniadakan at-tark penolakan atau meninggalkan tark taroka meninggalkan yang ketujuh wal qabulu al munafi lir radd al qabul penerimaan penerimaan dari kandungan dari makna la ilaha illallah dia harus terima dan dia harus menafikan ar-radd penolakan dan yang kedelapan terakhir wal kufru bima yu'badu min dunillah dan mengkafiri mengkufuri apa yang disembah selain Allah. Ini syarat yang terakhir, delapan, mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini delapan. Waqad jumi'at fil baitainil atiyain. Delapan syarat ini terkumpul dalam dua bait syair berikut. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Bas di sini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha wa zida thaminuha al kufru minka bima siwal ilahi minal asya qad uliha. Naam. Artinya ilmun ilmu, yakin, keyakinan, wa ikhlas, keikhlasan, wa sidquka, kejujuranmu, ma bersama mahabbatin, kecintaan, wan qiyadin, ketundukan, wal qabulu, penerimaan laha kepadanya, kepada la ilaha illallah dia harus menerimanya. Wazida dan ditambahkan saminuha kedelapan samin samania. Ditambahkan yang kedelapan, al-kufranu minka. Pengkufuran dari engkau. Pengkufuran dari engkau terhadap apa? Bima siwal ilah. Dari selain Allah. Minal ashya Dari segala sesuatu. Ma yu'bad. Apa-apa yang disembah. Kada uliha Yang dijadikan sebagai ilah. Yang dijadikan sebagai Tuhan. Selain Allah. Ia ya. Ini delapan syarat la ilaha illallah secara global. Ya, secara global, secara umum. Sekarang kita masuk penjelasan dan akan masuk nanti rincian satu persatu dari delapan syarat tersebut. Enam. Penjelasan dari Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badar hafizahumallahu taala kata beliau qala rahimahullah berkata Syekh rahimahullah ini Syekh bin Bas semoga Allah merahmati beliau adapun syarat la ilaha illallah yaitu apa yang disebutkan di matan di atas yaitu sejumlah delapan syarat fa idza qala qail jika ada yang bertanya mungkin ada yang bertanya di antara kita mungkin ada yang pernah bertanya terlintas di pikirannya Min aina ataitum bihadihi syurut? Dari mana Anda mendatangkan syarat-syarat ini? Dari mana dalilnya? Mana keterangan? Mana nas? Ya. Yang menerangkan ada delapan syarat. Apakah ada ayat berfirman qala Allah? Allah berfirman syarat la ilaha illallah delapan. Apakah ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda syarat la ilaha illallah ada delapan. Ah. Ada yang bisa jawab? Adakah ayat menyebutkan demikian? Adakah hadis menyebutkan langsung demikian? Ada? Sanjaya. Apa oh, jawabannya Sanjaya? Ada ayat menyebutkan? Ha? Tidak ada. Naam, Hasan. Tidak ada ayat yang menerangkan penyebutan langsung secara terkumpul seluruhnya bahwasanya syarat la ilaha illallah ada delapan. Ya, demikian pula hadis. Akan tapi kenapa para ulama membuat syarat la ilaha illallah maka jawabannya perhatikan dijawab yuqal jawabannya adalah minal masdari alladhi ustukhlisat minhu syurutus solar wa syurutul hajj wa ghairu dhalika minal ibadat jawabannya adalah pendalilan akan syarat la ilaha illallah itu bersumber dari di mana terambil pula syarat-syarat tentang salat, syarat-syarat tentang haji, syarat-syarat tentang ibadah-ibadah yang lainnya dalam agama Islam. Maka dari situ pula terambil syarat la ilaha illallah. Sekarang kita bertanya, lantas dari mana terambil misalnya syarat solat, syarat haji, syarat zakat, syarat puasa diterima di sisi Allah? Dari mana terambil? Hah? Apa jawabannya? Dari? Al-Quran dan As-Sunnah dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada dua. Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dipelajari, diteliti, ditelaah, dibahas oleh para ulama sehingga menyimpulkan kesimpulan, oh ternyata syurut syarat-syarat solat ada sembilan. Oh ternyata syurut haji ada sekian syarat puasa ada sekian, syarat-syarat tentang haji dan seterusnya ada sekian. Semua terambil dari mana? Dalil-dalil yang dipelajari, ditelaah, dibahas, dikumpulkan dulu. Baru keluar apa? Kesimpulan. Demikian pula syarat la ilaha illallah. Itu terkumpul dari beberapa dalil. Bukan hanya satu. Ya? Bukan hanya dua, tapi beberapa dalil yang sangat banyak dipelajari, ada menerangkan tentang ilmu, ada menerangkan tentang kecintaan, kejujuran, penerimaan, ketundukan, dan seterusnya. Yang tadi disebutkan satu persatu. Semua menyebutkan ada sekitar delapan. Maka dia, diambillah kesimpulan bahwasanya syarat la ilaha illallah ada sekitar delapan. Iya. Jadi dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam. Distilah oleh para ulama dengan pendalilan istiqra wa tatabbu'. Ini pendalilan dari para ulama. Jadi jawabannya dari mana pendalilan syarat salat? Bil istiqra wa tatabbu'. Dari mana pendalilan syarat-syarat haji? Sama jawabannya dengan istiqra wa tatabbu'. Apa istiqra? Dengan penelaahan istiqra dari qara'ah membaca tapi dia lebih dalam membaca mengkaji dari pengkajian pendalaman mengkaji wat tatabbu dan penelitian itu tatabbu penelitian dari sejumlah ayat-ayat hadis-hadis tentang misalnya solat oh ini semua tentang solat oh ini menerangkan rukun-rukun ini menerangkan sunnah-sunnah oh ini menerangkan syarat-syarat dibagi oleh para ulama dibagi Kemudian masuk ke pembahasan akidah, oh datang ayat-ayat tentang akidah, keimanan, hadis-hadis tentang keimanan. Apalagi yang khusus tentang la ilaha illallah itu banyak sekali. Ya, karena nanti disebutkan penilaian masing-masing dari syarat-syarat tadi akan datang penilaian-penilaian hadis-hadis yang sangat banyak. Sehingga mereka menyimpulkan, oh kalau begitu, la ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Sebagaimana salat punya syarat-syarat, puasa, zakat, haji masing-masing punya syarat agar diterima, maka begitu pula la ilaha illallah punya syarat-syarat agar diterima. Iya. Tayyib. Fakama anna salata laha syurutu la tuqbal illa biha wal hajju lahu syurutu la yuqbalu illa biha waz zaka la syur, laha syurutu la tuqbalu illa biha wa ghairu dhalika min at ta'at la tuqbal illa bi syurutiha fakadzalika la ilaha illallah la tuqbal min qailiha illa bi syurutiha. Kata Syekh Abdul Razak, sebagaimana salat tidak diterima salat itu kecuali dengan mendatangkan syarat-syaratnya. Iya kan? Apakah sah salat ketika belum masuk waktu? Hah? Sah? Tidak. Orang yang punya bagian, dia nak tutup aurat, sah solatnya? Tidak. Orang yang berhadas, tidak mengangkat hadasnya, sah? Orang yang bernajis, ada najis di badan, pakaian atau tempat solat, dia nak bersihkan, sah? Tidak. Maka, solat tidak diterima kalau tidak berdatangkan syarat-syarat. Dan pula haji. dan pula Puasa. Semua masing-masing ibadah-ibadah agama memiliki apa? Syarat-syarat yang dengannya ibadah itu nanti diterima kalau mendatangkan syarat-syarat tersebut. Ya. Dipahami ini? Begitu pula la ilaha illallah. Nanti bermanfaat bagi orang qailiha yang mengucapkan la ilaha illallah itu bermanfaat baginya ketika dia mendatangkan syarat la ilaha illallah baru benar kalimat la ilaha illallahnya. 6. Maka inilah pembahasan tentang syarat-syarat yang diketahui dengan cara pengkajian dan penelitian terhadap kalamillah, terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala wa kalami rasulih salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi dan terhadap perkataan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam dan barakah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian terdapat asar. Ada asar keterangan dari ulama yang bisa menjadi dalil akan pendalilan bahwasanya la ilaha illallah itu punya syarat. Iya. Dikatakan kepada seorang ulama <clears throat> bernama Imam Wahab Wahab bin Munabbih rahimahullah Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Ditanya kepada beliau imam ini. Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah. Ya. Bukankah la ilaha illallah itu miftah jannah. Kuncinya surga. Bukankah demikian? La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Apa jawaban imam ini? Qala bala. Tentu. Tentu bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci surga. Itu benar. Pasti itu. Siapa yang mendatangkan la ilaha illallah hari kiamat dia akan masuk surga. Kalau membawa kunci tersebut. Tetapi walakin laisa miftah illa lahu asnan. Tapi setiap kunci punya apa? Asnan, gerigi-gerigi. Punya kunci tak? Ah, kunci motor anda tidak sama dengan kunci motor itu karena beda geriginya beda tuh lekuk-lekuknya itu begitu pula permisalan la ilaha illallah dia adalah kunci tapi punya apa gerigi-gerigi lahu asnan ada gerigi-geriginya fa in jita bimiftah lahu asnan futihalak kalau kamu datang pada hari kiamat dengan kunci la ilaha illallah cocok geriginya dibukakan surga untukmu Wa illa kalau tidak lam yuftah lak tidak dibukakan surga untuk kamu. Itu kata Imam Wahab bin Munabbih. Jelas. Artinya maknanya apa? La ilaha illallah itu bukan sekadar ucapan. Ada syarat-syarat yang harus didatangkan terhadap kunci surga. Harus pas geriginya. Itulah yang tadi disebutkan. gerig geriginya itulah syarat-syarat la ilaha illallah yang delapan tadi. Iya. Dipahami ini? Asar ini dibawa ke lima Al-Bukhari dalam kitab sahihnya secara muallak. Ya, secara muallak artinya Imam Bukhari dia menyebutkan sanad bersambung dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya ketemu Imam Al-Wahhab bin Munabbih. Tidak. Bukan secara bersambung sanadnya dari Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan asar ini, Imam Bukhari sambung asar ini di kitab lainnya. Di kitab yang Bukhari itu banyak kitabnya, bukan hanya kitab sahih. Ada kitabnya bernama kitab tarikh. Ya, kitab tarikh al-kabir. Karya Imam al-Bukhari. Nah, di situ beliau sambung. Kitab tarikh. Karya Imam al-Bukhari. Dan juga disambung asar ini oleh Imam Abu Naim dalam kitab al-Hilya. Sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Yang jelasnya, asar ini asar yang sabit. Asar yang benar bersumber dari Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala dan ini asar yang masyhur di kalangan para ulama tentang syarat la ilaha illallah diibaratkan sebagai kunci bersama apa? gerigi-geriginya. Iya. Jadi gerigi-gerigi tadi yusyiru bidzalik mengisyaratkan kepada perkara apa? kepada syurutiha, kepada syarat la ilaha illallah wa bawabitiha dan ketentuan-ketentuannya. ketentuan ketentuannya wa quyudiha dan kaitan ikatan-ikatannya al-warida fi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam yang semua dari syarat-syarat tadi itu penyebutannya telah datang dari kitabullah dan telah datang juga dari sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari sumber hukum Islam. 6. Fa in qala qail jika ada yang bertanya, atau ada yang berkata lagi. Inna mujarradan nutqi bi syahadati an la ilaha illallah yanfa' wa annaha tuqbal biduni dawabit wa biduni syurut. Kalau ada mengatakan, kata Syekh, sesungguhnya mengucapkan la ilaha illallah sekedar mengucapkan di lisan itu sudah bermanfaat. Iya. sekadar pengucapan itu sudah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Walaupun dia tidak mendatangkan ketentuan-ketentuannya, walaupun dia belum mendatangkan syarat-syaratnya. Itu sudah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Maka dijawab perkataan ini dijawab. Dengan apa? Kila mana dzalik? Kalau begitu, perkataan kamu tadi bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sekedar pengucapan tanpa mendatangkan syarat Sebagaimana orang yang sholat, sekedar sholat, tanpa mendatangkan toharo, tanpa masuk waktu sholat, tanpa pakai baju menutup aurat. Nah, ha, itu ibaratnya. Sama seperti itu kan? Orang yang sholat, tanpa mendatangkan syarat. Orang yang mengucapkan la ilaha Allah, tanpa mendatangkan syarat-syarat la ilaha Allahnya. Bermanfaat. Nah, ha? bermanfaat. Sholatnya orang tidak pakai baju, tidak pakai celana yang tidak menghadap kiblat dan tidak masuk waktu solat bermanfaat solatnya? Ya tidak bermanfaat karena tidak tidak apa? Tidak mendatangkan syarat syarat la ilaha illallah atau syarat-syarat so solatnya. Begitu pula tadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak datangkan syaratnya ini tidak bermanfaat bagi orang mengucapkannya. Ya kan? Tayyib. Sama dengan perkataan qaulul munafiqin. Nah, ini ibarat yang sama seperti dengan perkataannya orang-orang munafik di zaman Nabi saw. Ya. Apa perkataan orang munafik? Diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun. Satu surah penuh menerangkan tentang Al-Munafiqun. Ayat pertama Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu" innaka la rasulullah apabila datang kepadamu wahai nabi orang-orang munafik orang munafik di zaman nabi itu banyak iya jika datang kepadamu orang munafik mereka akan berkata kepadamu apa perkataannya qalu nashhadu kami bersaksi lihat mereka bersaksi bersyahadat di hadapan nabi bahwasanya engkau wahai nabi engkau utusan Allah mereka bersyahadat atau tidak Syahadat. Syahadat ini syahadat di rukun keberapa dari rukun Islam? Hah? Mereka datangkan syahadat rukun Islam pertama di hadapan Nabi. Iya. Tapi di lisan. segala di lisan pengakuan syahadatnya. Di hatinya. Hah? Bagaimana orang munafik dalam keyakinan terhadap Nabi? Membenci. Mengkufuri. Mengingkari kenabian. Kerasulan Nabi. Sambungan ayatnya apa? Apa? Qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu. Allah tahu annaka la rasuluh. Engkau wahai nabi adalah utusan Allah. Allah tahu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun dan Allah bersaksi. Di sini dibeberkan, dibocorkan rahasianya orang munafik yang mengaku-mengaku bersyahadat di hadapan nabi dibocorkan oleh Allah dalam ayat pertama surah munafikun, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun Allah bersaksi sungguh orang munafik lakadzibun dusta dalam persaksiannya dusta bohong jadi mengaku dia bersyahadat tapi Allah tahu isi hatinya dia dusta jangan percaya dengan ucapannya orang-orang munafik iya Taib ini menunjukkan bahwasanya ucapan orang munafik bersyahadat bermanfaat bagi mereka. Tidak bermanfaat. Karena tidak mendatangkan syaratnya. Karena dia mendustakan. Berarti dia mendatangkan apa? Kejujuran. Dia tidak jujur dalam berla ilah Allah. Itu munafik namanya. Iya. Tayyid. Wali'audzubillah. Jadi. Wa kadalika qawluhum. Demikian pula perkataan mereka tadi. Ya jika sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu bermanfaat tanpa mendatangkan syarat itu tidak benar sebagaimana perkataan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iya wa kadzal qauluhum idza laqul ladzina amanu qalu amanna ini juga dalam ayat wa idza laqul ladzina amanu jika mereka berkata berjumpa dengan orang-orang beriman apa perkataan orang munafik Ha? Qalu amanna. Kami beriman seperti anda, wahai orang-orang beriman. Kami juga beriman sebagaimana anda beriman, wahai orang-orang yang beriman. Tapi, wa idha khalu ila syayatinihim. Tapi kalau sudah kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yakni kerumunan mereka sendiri dari orang munafik, para orang munafik sendiri, maka apa? Mereka kembali mengkufurinya. Iya. Qalu inna ma'akum. Kami bersama kalian. Kami tidak bersama orang-orang beriman. Eh, itu bermuka dua. Dia hadapan orang beriman, mengaku beriman. Kembali ke ke kampungnya. Ah eh, tidak, kami sama kalian. Itu bermuka dua. Bermuka dua itu siapa? Ya munafik. Nah, wali billah. Allah abadikan perkataan mereka dalam Al-Quran. Silakan baca dalam surah Al-Baqarah. Itu banyak sifat-sifat orang munafik di awal-awal surah Al-Baqarah. 6. Wala yaqulu bidzalika maka tidak mungkin orang yang beriman mengucapkan perkataan ini bahwasanya orang yang berla ilaha illallah itu cukup dengan mengucapkan saja tanpa mendatangkan syaratnya itu tidak mungkin dari orang yang beriman itu dari siapa dari orang-orang munafik 6 fala ilaha illallah la tuqbal min qailiha bimujarradin nutq maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak diterima dari orang mengucapkannya dengan sekedar pengucapan balla buddha bahkan harus minal ityan bisyurutiha mendatangkan syarat-syaratnya wabawabitiha dan ketentuan-ketentuannya al mustabiddah minal kitab was sunnah yang terambil dari Al-Quran, Al-Kitab dan As-Sunnah nah, jadi intinya kembali kepada lil pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah. Para ulama menyebutkan apa dalilnya? Kita terima. Ini pendalilan tentang ilmu. Ini tentang pendalilan yakin, ikhlas, kejujuran, keyakinan, ketundukan, penerimaan, dan pengkufuran terhadap selain apa yang disembahkan Allah. Kita wajib terima. Karena datang dalilnya. Dan kaum muslimin hanya menerima apa yang telah datang dari Al-Quran. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian dikuatkan yang kedua dari asar Imam yang ma'ruf Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Annahu qila lahu dikatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Inna nasan yaqulun" Ada sebahagian manusia yang mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ada yang sebagian manusia mengucapkan hal ini. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk surga. Maka diperbaiki. Diluruskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah perkataan tersebut. Yang benarnya bagaimana? Kata beliau, catat ini. Perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri yang sangat penting. Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhal jannatah. Ya, Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia menunaikan hak-haknya dan fardaha kewajibannya masuk surga, baru masuk surga. Jadi, tidak cukup sekedar apa? Mengucapkan. Dia harus apa? Hah? Mendatangkan hak-haknya la ilaha illallah dan harus mendatangkan kewajiban-kewajiban terhadap la ilaha illallah baru benar kalimatnya ia akan membuat dia masuk surga. Ya. Ini dari asar yang kedua yang menerangkan pentingnya kita mengenal syarat-syarat tersebut. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Qawwamus Sunnah dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Sekarang kita masuk ya ke rincian rincian syarat-syarat Qala rahimahullah wa amma syurutu la ilaha illallah fa hiya al awal al ilmu al munafil jahal. Sekarang yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah apa tadi yang pertama? Ilmu yang menafikan kebodohan, kejahilan. Apa maknanya? Ai al ilmu bi ma'naha nafyan wa isbatan. Yaitu mengilmui akan makna la ilaha illallah secara penafian dan penetapan. Apa makna la ilaha illallah secara penafian? Apa yang dinafikan? Segala sembahan yang disembah selain Allah dan apa yang ditetapkan? Penetapan Allah semata satu-satunya sembahan yang hak itu ilmu pertama. Ya. Ilmu tentang apa itu? Tentang penafian dan isbat. Apa itu namanya? rukun tauhid asan rukun la ilaha illallah ingat la ilaha illallah ada dua peng penggalan la ilaha illallah penggalan pertama la ilaha ini penggalan penafian tidak ada ilah yang berhak dibadahi la ilaha penafian kita harus tolak nafikan tiadakan ingkari apa yang disembah sama Allah Itulah ilaha penggalan pertama. Kemudian illallahu datang penggalan kedua penetapan kecuali Allah. Ini saja yang kita tetapkan Allah sebagai sembahan yang hak satu-satunya. Barulah lengkap rukun tauhid dengan dua rukun, penafian dan penetapan. Itu ilmu pertama. Kemudian ilmu tentang apa lagi? Wa haqiqata ma dallat alaihi min tauhidillah azza wa jalla wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah wa ikhlasi dini lahu wal kufri bi kulli ma yu'badu min dunillah ya dan mengilmui akan hakikat apa hakikat kalau orang-orang sebagian kelompok sebelah bilang apa ruhnya apa isinya ya eh, ini isinya itu la ilaha illallah apa hakikatnya hakikatnya adalah kandungan akan tauhidullah tentang ifradullah subhanahu wa taala bil ibadah menunggalkan mengesan Allah dalam ibadah wa ikhlasid dinilah mengikhlaskan ibadah hanya untuknya dan mengkufuri segala apa yang disembah selain Allah subhanahu wa taala ya ini hakikat dari kalimat tauhid yang kita harus ilmui jadi ilmu yang pertama tadi tentang ilmu rukunnya la ilah ilaha Allah ada dua rukun yang telah kita ilmui menafikan dan menetapkan. Ilmu yang kedua tentang ilmu haki, hakikat dari la ilaha illallah apa hakikat dari la ilaha illallah adalah tauhidullah, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuknya dan mengkufuri segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana telah berlalu bersama kita ayat-ayat yang sangat banyak yang menerangkan makna la ilaha illallah. Kaqulihi ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 59. Ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah. Ini penetapan. Sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada bagi kalian ilah selain Dia. Ini penafian. Baru di sini hakikat menerangkan tata hakikat sembahlah Allah dan harus kufuri. Tidak ada yang berhak ibadah selain dia. Berarti mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang lainnya harus ditolak. Tidak boleh ada dua, tiga, empat sekutu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan ada sekutu itu namanya apa? Kesyirikan. Makanya orang Bugis bilang kesyirikan apa? Mapak dua. Cukup tambah satu, mapak dua sudah syirik nih. Apa yang mapak talu? Eh, bagaimana kalau mapak talu? Hmm. Mapa Pitu, eh. Tambah banyak sembahannya, tambah banyak kesyirikannya. Tayyib, waliaudzubillah. Jadi, ini bahaya tentang kesyirikan yang harus kita jauhi. Jelas? Jadi ayat ini menerangkan tentang hakikat la ilaha illallah dalam surah Al-A'raf 59 itu berulang di banyak tempat Al-A'raf 59 kemudian 63 ya dan seterusnya itu berulang beberapa kali 85 ayat-ayat yang menerangkan perintah beribadah kepada Allah dan menafikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala dan juga firman Allah dalam surah An-Nisa 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a sembahlah Allah ini penafian atau penetapan wala tusyriku bihi syai'a penafian jadi sembahlah Allah penetapan dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu kesyirikan apapun itu apa penafian penafian kesyirikan penolakan kesyirikan ya wa qoulihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan mereka tidaklah diperintah kecuali hanyalah untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Ini dalam surah al bagina ayat 5. Telah kita hafalkan. Nah, ha, telah selesai dari pendalilan apa? Yang pertama, il ilmu. Dan telah berlalu beberapa kali pertemuan kita sebutkan hadis Utsman bin Affan. Riwayat Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah" dakhal jannah barang siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah masuk surga. Nah ini subhanallah adalah bekal untuk kita masuk surga dengan mengilmui makna la ilaha illallah walaupun misalkan seseorang meninggal dunia dengan tiba-tiba tanpa sempat mengucapkan di lisannya la ilallah ketika maut menjemput tapi dia telah membawa apa membawa bekal ilmu dalam hatinya dalam keyakinannya keimanannya telah mengilmui apa hakikat dan apa makna yang benar dari la ilaha illallah dia meninggal di atasnya telah dapat jaminan nabi tadi yaitu masuk surga iya kemudian al munafil jahal menafikan kejahilan ai ilman sahihan wa fahman qawiman li hadhil kalimah ilmu yang menafikan kejahilan adalah ilmu pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar dan pemahaman yang lurus terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah yang yakhruju bihi an sabil jahal wal jahilin. Yang dengannya dia akan keluar dari jalannya kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Iya. Ini keharusan dari mempelajari la ilaha illallah agar kita terhindar dari sifat kebodohan dan menghindari jalannya orang-orang yang bodoh terhadap la ilaha illallah. Ya. Fa inna qalaha apabila dia mengucapkan la ilaha illallah bila ilmin bimaknaha wa madluliha fa innaha la tanfa'uhu. Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu tanpa mengenal kandungan-kandungannya maka sesungguhnya ucapannya tidak tidak ber, bermanfaat bagi dirinya. Ini menerangkan sangat pentingnya kita mengilmui kalimat tauhid la ilaha illallah. Terakhir Allah berfirman pendalilannya. Ya, pendalilan untuk mengilmui la ilaha illallah. Apa pendalilannya? Dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tegas, Allah yang menyuruh kita. Rob kita yang suruh kita untuk belajar. Fa'lam ilmuilah. Apa artinya? Ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah. Apa mendu pelajari? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung datang perintahnya dari Al-Qur'an. Dari Allah sendiri menunjukkan pentingnya kita mengilmui perkara tersebut. Iya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.